buzi głośno mnie Będziemy żyli w willi Chyba z wersy twojej Biblii przez moje setki Zapomnę, muszę to nie powinieneś Jestem buntownikiem, ale mój łód likier Jestem buntownikiem, inaczej nic nie piję Śmierdzę do chorym i palę go, palę szpigerski na pół Miałem nie dzielić tych dawek, ale zrozumiałem, że to przecież jest tylko szkół Wsiądę